l'any 2007 eh, amb material que havíem rebut nosaltres per preparar l'oposició al cànon digital a la Unió Europea. Vam veure que hi havia una documentació que no, que no concordava les dades oficials amb les dades que teníem i es va plantejar una primera denúncia a la Fiscalia Anticorrupció. Eh, després, el juliol de l'any passat, de 2010 es va plantejar una segona denúncia a la Comunitat Europea, a la Comissió Europea, i finalment, a eh, febrer d'aquest any, vam plantejar, mentre ja estàvem treballant amb la Guàrdia Civil, vam plantejar una tercera denúncia. Aquesta tercera denúncia, d'alguna manera, tancava la, la, el, el joc de denúncies i apuntava ja directament la connivència per aquests presumptes delictes que s'estan investigant la connivència de funcionaris públics i càrrecs polítics. En aquest moment eh, entenem que hi haurà més detencions, tot i que no seran posades a disposició judicial ni tan espectaculars, de realment tots els peons de la trama, i immediatament després hi haurà una mm, intervenció eh, més o menys eh, directa de l'administració pública a la Societat General d'Autors. Possiblement eh, pugui fer com, com va passar en el cas Palau, perquè té moltes, moltes eh, similituds tècniques amb el cas Palau, de que es nombrin uns administradors per part del jutge de l'entitat de gestió. Recordem que en aquest moment les comptes corrents de l'entitat de gestió estan bloquejades. Bé, en els delictes hi ha la responsabilitat d'alguns funcionaris públics, entenem que això és així, i per tant d'aquests funcionaris públics hi haurà responsabilitats penals. L'altra cosa és la responsabilitat política. Entenem de que la ministra eh, és responsable políticament precisament per no controlar aquests funcionaris que van permetre, interessada o no, van permetre que es produís aquesta situació a través del temps. Estem parlant d'una societat que fa més de 10 anys que està sota sospita.